हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार हमारे channel you YouTube channel Shivplast India technology पर आज हम आपको Nova tech G eight hundred के बारे में बताएंगे जिसमें कि इसकी मेमोरी भर जाती है तो डिलीट कैसे करते हैं मेमोरी खाली कैसे करेंगे आप देखेंगे तो सबसे पहले तो हम स्विच ऑन करेंगे यहाँ पे ये मेन ऑन किया यहाँ पे देखिए स्विच में लाइट जल रही है ये अभी ऑफ है अब इसको ऑन करेंगे मशीन ऑन करने के लिए स्विच ऑन किया हमने ये देखिए ऑन हो गया इसके साथ में आप देख सकते हैं ये स्क्रैपर यूएसबी केबल स्कैनर ये सारा आता है तो इसमें हम देखेंगे कि मेमोरी डिलीट कैसे करते हैं तो इसको ऑन करने पर ये लिखाता है जीन eight hundred plus N F ये देखिए पूरा स्टार्ट हो गया अगर हमें मेमोरी डिलीट करनी है तो इधर दो एरो दिए हुए हैं लेफ़्ट और राइट लेफ़्ट एरो की तरफ हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा सेटिंग इसको बाद दोबारा करेंगे तो आएगा मेमोरी इसको इंटर ओके करेंगे ओवरव्यू यहाँ से हम देख सकते हैं कि कितना वेल्डिंग किया है तो ये यहाँ पे दिखाएगा कि कौन सा वेल्डिंग हुआ जैसे कपलर है कितने में टेस्ट हुआ है तो ये सारा दिखाता है यहाँ पे देख सकते हैं इसे बाहर आते हैं दूसरा ऑप्शन आएगा इसमें प्रिंट प्रिंट लेने के लिए है डायरेक्ट जो प्रिंटर आता है यहाँ से प्रिंट लगा के और डायरेक्ट प्रिंट ले सकते हैं उसके लिए है ये कि डायरेक्ट प्रिंट ले सकते हैं डाटा का जो आपने किया है वेल्डिंग उसका तीसरा ऑप्शन आता है मोमेरी स्टेटस इसको ओके करेंगे तो ये दिखाएगा एक परसेंट वेल्डिंग हुआ है बाकी खाली है चौथा ऑप्शन आएगा यहाँ पे फार्मेटिंग तो ये चौथा जो ऑप्शन आया है फार्मेटिंग का इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिखेगा इरेज वेल्ड अगर नो की तरफ एरो दबाएंगे लेफ्ट एरो नो के लिए और राइट एरो एस के लिए कि डिलीट करना है तो राइट की तरफ दिखाएंगे और ये जैसे ही करेंगे फॉर्मेटिंग होना शुरू हो जाएगा जो कि इसमें एक परसेंट ही था तो ये तुरंत ही हो गया तो इस पर क्लिक करेंगे ये पूछेगा इरीज वेल्ड अगर इरीज करना है तो एस करेंगे एस राइट एरो अगर नहीं करना है तो लेफ्ट एरो नो की तरफ इसके बाद ओके करते ही ए, ये फॉर्मेट हो चुका है क्योंकि कम ही था इसमें तो तुरंत ही कर दिया है इसने तो इरीज हो जाता है अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो नोवाटेक के बारे में या इलेक्ट्रोफ्यूजन के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं